Բարև բոլորին, ծերեդ եմ ես անժելան։ Սիրում եք ծմերային դոների նախաշեմին ինտերիեր ունենալ ամանորի ոճով։ Այսօր ուզում եմ ձեզ հետ գիսվել որոշ լավ գաղապարներ, բարձերի, որոնցմով կարող եք զարդարել և գեղեցկացնել ձեր սենյակը։ Իսկ եթե ձեզ հետաքրքրում է ամանորյա DIY-ներ, կարող եք դիտել իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ պատրաստում եմ ամանորյա սիրուն զարդարանքներ։ Դեկորատիվ բարձեր զարդարելու համար Մեզ հարգավոր է իհարկե բարձր, տարբեր գդորներ, զարդարանքներ եւ նկարներ։ Դե ինչ է դե դա կրկրեց, ապա մնացեք ինձ հետ։ Զարդարում ենք այս բարձը դոնաձարերով։ Այս գդորը բաժանում ենք երանգինների, հարցին 30-ը եւ վրան դեղավորում ենք դոնաձարերը։ Ձարերին վերևը զարդարում ենք վարդագաբերով եւ սիլիկոնի ադերջանակով այս ամեն ինչը բացնում ենք բարձին վրան։ Պատրաստում ենք դոնաձարի դիսկով բարձ։ Դուխտին վրա դոնաձարը նկարել եմ, դնում եմ գդորին վրա եւ գդրում եմ։ Երկրորդ գդորը թեքում եմ եւ գարում եմ միասին։ Էլի թեքում եմ, մեջը լեցնում եմ այս սպունկը եւ զարդարում եմ գնդակներով։ Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Զարդարում ենք այս բարձը լուսանկարներով։ Նկարները դպում եմ հատուկ լազերային տրանսֆեր տուղթի վրա, Կտրում եմ եւ բամբակյա կտորի վրա դնում եմ։ Թեքում եմ եւ արտուկում եմ։ 10 վայրկյա բարձր չերմաստիճան դակությամբ։ Հանում եմ դուխտը, արտուկի դակությամբ նկարը դպվել է կտորին վրա։ Կտրում եմ նկարները և տեղավորում եմ պարծին վրա։ Զարդարում եմ տելերով և վարդագապերով։ Սիլիկոնի ադերջանագով այս ամեն ինչը պակցունում էինք բարձին վրան։ Շնորհակալություն դիտելու համար չմոռանաք բաժանորդագրվելու իմ ալիքին գահանջի բենք շուտով։